ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଗା କାଲି ଚିକେ ସେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ ଏସିଆ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର କିଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କିଏ ପୃଥିବୀର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ କିଏ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭାରତ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ୍ୟୁବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ହୋଟେଲର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ହୋଟେଲର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରିପ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମାଜନ୍ ନଦୀ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଲବଣ ସାଗରର ନାମ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କାସ୍ପିଆନ୍ ସାଗର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଟିଟି କାଟା ନାସ୍ପସନ ଫ୍ରାନ୍ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଓୱାନ୍ ଉନ୍ଗଣ୍ଡାରେ ଅଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଆଗ୍ନେୟ ଗିରିର ନାମ କ'ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମୋ ନାଁ ଲୋହା ହାୱାଇ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦର ନାମ କ'ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା superior America next question friend ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମରୁଭୂମିର ନାମ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସାହାରା ମରୁଭୂମି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦ୍ୱୀପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ପାର୍କ କେଉଁଠି ଅଛି ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆମେରିକାରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଥ କେଉଁଠି ଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳ କେଉଁଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ହଟସନ୍ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଅନ୍ତରୀପ କେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଅନ୍ତରୀପ କେଉଁଠି ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ୍ୟାପକାପ୍ରୁନ୍ ଭାରତ ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଅରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଅରଣ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ଜାଣିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସେଲଭାସ୍ ଅରଣ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ନେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେଉଁଠି ଅଛି ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ସାଉଦି ଆରବ ଆସ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମେଳା କେଉଁଠି ହୁଏ ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ମେଳା କେଉଁଠି ହୁଏ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭାରତ କୁମ୍ଭ ମେଳା ପୃଥିବୀର ବୃହତ୍ତମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା Russia Jaga Kalia GK centre কো সাবস্ক্রাইব করন্তু করেতিবা জ্ঞান র ঘন্টা টা কো বজাই দিয়ন্তু যদি ভিডিও টি বহুত ভাল লাগিলা লাইক করন্তু শেয়ার করন্তু আর মতামত পাই কমেন্ট করিবা কো ভুলন্তু